हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है बिल्कुल नहीं सर नहीं सर सपनों में भी नहीं sir I love you sir I love you too मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम